Знову черги в касу. Збій в терміналі. Сплачуйте рахунки за зв'язок та комунальні послуги за допомогою мобільного додатку ГОС. Кілька дотиків до смартфона, і твій рахунок сплачено карткою будь-якого банку. Просто і безпечно. ГОС рятує від черг.